Saluton kai bonvenon al nia lunda Zamenhofa medito. Mi volas komenci kun vi la semajnon per vortoj kiu in Zamenhof scribis en la okazo de la nova jaro 1891 do nur kvar jaro in ekte la ek apero de Esperanto sur la pagio de la esperantisto la unua revuo. Mi legos el pagio octec sep. Cai shainas che quelcai amico de esperanto iam tiam post quariaroi, comencis mal esperi pri la successo della tuta afero. Caido, li scribas la sequon. La gravezza di nia ferro estas nia fera scildo cae laborado, constantezzo cae pazienzo. Pazienzo, constantezzo cae laborado. Constantezzo, laborado cae pazienzo estas la fortoi. Per kiwi, in devas venci, se ec granda parto della nun di dis semo shainas perdata. Al diversa personoi, al ciui nia celo shainas neatingebla, ni povas diri che nenio en la mondo estas neatingebla por collecto da persone e ciui consciente la tutan gravezon de sia afero, decidis malgrau ciui circonstanzoi neniam riposi, gis ili venos alla celo. Laborado, constantezzo, pazienzo tre grava i vortoi per chi vi mi vola smediti con vi char ni viva scrisan yaron mal facilan pokon kai che poi mi pensa che ni ciui sentas che ni ai streboi ni a la kiel ni volus. Ja. Ki estas tute homa. Kaj mi pensas ke ankaŭ Zamenhof sentis tion foi foje de tempo al tempo. Ali flanke mi pensas ke estas grave agnoski tiun senton sed samtempe contro batali gin per constantezzo cae pacienzo en elaborado. No, esti constanta, tio esas la defio. Cia mi decidis comenci citiun videoserion pri la Zamenhofa e meditoi, mi pensis che mi esse sio frenesa, cio ne? tricent sestec ses meditoi dum unu iaro sen pausoi. Sen depende de cio ain. Sed ali flanke mi devas diri che ies tremetis la genuoi sed anca mi sentis che esti constanta donas al mi forton. Forton por cio, ne nur por la medito serio, mi diras. Kaya. La constantezza nel lavoro è sta spermessata dalla pazienza. Kai la tri aferoi, cune. La tri aspetto ni diru. Laborado, constantezza, kai pazienza. E pensas che ili estas la fonte de espero. Espero onestas io naiva. Espero estas io concreta. Estas io kion ni construas tagon post tago. Ne venas de la cielo. Fontas en ni mem. Cai donas nian vivo povon, mi pensas. Nu, multon por mediti, Mi doni salvi ho di au. alla vortoi de Zamenhof, kiui kiel uh, ofte ni vidis validas ne nur laula la historia circostanzo i sed generale protio mi pensas che Zamenhof vera estis filosofo kai valoras la penon cun mediti sur la vortoi de la originala vercaro. Bone, mi salutas vi, mi desiras al vi felician uh, semainon, cae ni revidos aure audos nin morgau, restas nur por diri, antauen, sen fine.